وسلم یہ تصور کیجیے کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے شاکیوں حوض و مدینے میں ہے روز بڑھتے ہیں پھر بھی کمی کچھ نہیں دوستو اتنا ڈالر مدینے میں ہے اور شیر مراضہ فرمائے اور سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی سدائے بلند کرتے رہے اور فکر دنیا کی چھوڑ چھوڑ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ دنیا کی

چھو ر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ پتہ دنیا کی اور اس پر خاص کر توجہ کا تعلیم ہوں ہم کو روز ملتا ہے کو روز ملتا ہے سب کا پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے سب کا پیارے آقا کا ہم کو روز ہے کرا پر خوش نصیب پلتے ہیں ان کے تک تو کرا پر خوش نصیب پلتے ہیں چھوڑ پتہ یہ دنیا کی چل مہدین چلتے ہیں سب جے گنبد والے کا آمنا کے پیارے کا سب گمبد والے کا آمنا کے پیارے سنہا مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جل ہے دنیا کے اور مکتا ملازہ فرمائے سچے ہے غیر کا احسان سچے ہے غیر کا احسان وہ کبھی نہیں لیتے سچے ہے غیر کا گئے کے جو ٹکڑوں پہ پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی